بی تو نگرانم حال من چون پروانه تو این نور چشمم توی تو دردان کوچه به کوچه مجنونم و شب گردم کجایی بانو من در پی تو میگردم بیتابم دریابم دیوانه آن صورت جذابم میخوابم در خواب منی گوهر کمیابم با من باش من عاشقان لحظه نابم بیتابم دریابم دیوانه آن صورت جذابم میخوابم خواب منی کم یابم با من باش من عاشقان لحظه نابم عاشقی با تو عجب درد سری دارد با تو گلخانه دل میل و فری دارد بی تو من ماندم و این حال پریشانی حال یک شهر خراب از تو نمیدانی نمیدانی بی تو نگرانم حال من چون پروانه این نور چشمم توی تو مردانه کوچه به کوچه مجنونم و شب گردم کجایی بانو من در پی تو میگردم بیتابم دریابم دیوانه آن صورت جذابم میخوابم در خواب منی گوهر کمیابم با من باش من عاشقم لحظه نابم خوابم در خواب منی گوهر کمیابم با من باش من عاشقم لحظه نام سنگ صبوره نمیدونم چرا اما مغروره رو به من دست و تو وا کن موها تو رها کن تو دلم آتیش بپا کن صدا کن حال من یه حالیه که نگو مال من میشه آخرش به زور میبره دل کوچیک تو رو باور کن میزنم همه شهر رو به تو بگو چند حالمو بیا بهتر کن حال من یه حالیه که نگو مال من میشه آخرش به زور میبره دل کوچیک تو شب میاره خدا نکنه جدا نکنه کسی دل تو از من من تو دنیای دروغی تو این همه شلوغی چشام دنبال تو میگرده هی پس تو کجایی حال من یه حالیه که نگو مال من میشه آخرش به زور میبرم دل کوچیک تو رو باور کن میزنم همه شهر رو تو بگو چند حالمو بیا بهتر کن حال من یه حالیه که نگو مال من میشی آخرش به زور میبرم Melikzade قرار بیقراری های من بگو کجایی بسوزد این دلم چو شمی تا سهر از این جدایی دلم گرفته از هوای بی کسی به ما نگارا تو آمدی و با خودت رو بودی قرار ما را بمان کنارم که بیقرارم در این شبانه ببین شکستم به گل نشستم در این زمانه بیقرار تو هم به خواب هر شبم در کنار تو هم چه عاشقانه در انتظار تو هم بیا بمان کنارم شبم در کنار تو هم چه عاشقانه در انتظار تو هم یا به من کنارم کشم آهی چرا دگر مرا نمیخواهی چه خواهم از تو جز نگاهی راهی نمانده تا رسیدنت حالیست تو را دوباره و خواب هر شبم در کنار تو هم چه عاشقانه در انتظار تو هم بیا به من کنارم بیقرار تو هم به خواب هر شبم در کنار تو هم چه عاشقانه در انتظار تو هم بیا به من کنارم من کاش تو بمانی پیش من من از تو تنها تنها دیوانه وار دل به چشمان تو بستم من یه بار این همه علاقه کم نیست تو بذار من خودم دورت بگردم می میزنه تو باشه پیشم از یه عالم میکنه دوست دارم هنوز دلم میخواد تو بمون پیشم بذار قلبامون یکیشم با من بیا حرفامو بگم به مسعود جهان داری دیوانه که روی گونت داری اسفار به دستان خودم فردای سختت را روزی نوازش میکنم موهای لختت را جامی بزن لبتر کن از مستی مستی تنها بگو دل بر خودم بستی بستی تو به رسوایی کشد کارم کارم هرچه تو میخواهی خودم دارم دارم تو آتش پاره ای هی میرخصانیم از من که عاشقم رو میگردانیم تو آتش پاره ای هی میرخسانیم از من که عاشقم رو میگردانیم میگویم بیا شیرین زبانی کن امشب میان ما خودت ها در میانی کن دل میبری جانا دلم دریای توفانی این گونه دل بر بودن اسمش نامسلمانی جامی بزن لبتر کن از مستی مستی تنها بگو دل بر خودم بستی بستی تو به رسوایی کشد کارم کارم هرچه تو میخواهی خودم دارم دارم تو آتش پاره ای هی میرخصانیم از من که عاشقم رو میگردانیم تو آتش پاره ای هی میرخصانیم از من که عاشقم رو میگردانیم بروی از خاطرم خرابم مکن دریای آراشم سرابم مکن من دل آشوبم یار محبوبم این چنین غمگین نگاهم مکن خرابم مکن با من چه کردی جان منه آدمت شوم آخر ای هوای من آدمت شوم من دل آشوبم یار محبوبم این چنین غمگین نگاهم مکن خرابم مکن آوارم من همچو باد بی سر زمینم دریا توی من قایقی بی سر نشینم دل بر بی نشانم بی تو بی آشیانم بی من ای هم سفر رفته ای بی خبر بی تو بی خانمانم دل بر بی نشانم بی تو بی آشیانم بی من ای هم سفر رفته ای بی خبر بی تو بی خانمان سفر این دلگاهی چون درختی هوای تبر میکنم جنون عاشق که منطق ندارم رهایم کن از قفص های تنهای جانم بیا بیا دیگر بیقرارم نمانده امانم بیا چون من آشیانم بی من ای هم سفر رفته ای بی خبر بی تو بی خانمانم دل بره بی نشانم بی تو بی آشیانم بی من ای هم سفر رفته ای بی خبر بی تو بی خانمان شده باز به جهان چه دیدنی شود زبامش به هر که میرسی بگو سلام به وای که اگر خوابت ببره همچو نسیمی میگذرد این زندگانی کمی بخند و کاری بکن تویی که گاهی با دل خود نامهربان وای که اگر خوابت ببره Primo چشمان تو وحشی و امشب من رام تو هم سرمستم از این که دوباره در دام تو هم مومشکی خوشبر و رویم زیبای منی ای وای اگر همچو ستاره چشمک بزنی چشمان تو مستم کرد عاشقم کردی چرا مجنونم ای دیوانه عاشقم ای دل برا امشب خودت میدانی از نگاهت بیقرار چشمان تو مستم کرد عاشقم کردی چرا مجنونم ای دیوانه عاشقم ای دل برا امشب خودت میدانی از نگاهت بیقرار نکنی من به جستا و به دنیا دیگر عشقی ندارم ای دیوانه چشمان تو مستم کرد عاشقم کردی چرا مجنونم ای دیوانه عاشقم ای دل برا امشب خودت میدانی از نگاهت بیقرار چشمان تو مستم کرد عاشقم کردی چرا مجنونم ای دیوانه عاشقم ای برا امشب خودت میدانی از نگاهت بیقرار عاشق که باشی یار میخواهی فقط آشفته دیدار میخواهی فقط عقل از سرم بردی جنونم را ببین تو عاشقی بیمار میخواهی فقط ای با خیالش فکر فردا میکنی چشمانت را غرق دریا میکنی عاشق که باشی برای دیدنش شهر را یک بار شیدا میکنی این بیقراری یادگاری از عشقت ما این جای خالی تنم را چه بد لرزام افسوس بی تو در وجود من آشوب است چشمان من از فراغت دگر این بیقراری یادگاری از عشقت ما این جای خالی تنم را چه بد لرزام افسوس بی تو در وجود از عشقت ما این جای خالی تنم را چه بد لرزام افسوس بی تو در وجود من آشوب است چشمان من از فراغت دگر کنه این بیقراری یادگاری از عشقت ما این جای خالی تنم را چه بد لرزام افسوس بی تو در وجود من آشوب است چشمان من از فراغت ساده مسعود جهانی رضا ملکزاده پا به روی ساحل زیر باران ماه کامل از غم زمان غافل موج میزند آرام به پاید لحن آرام صدای از حال و هوایت دریا دریا دریا عاشق